Добрый день, меня зовут Мухортиков Антон, я директор компании Antey. Наша компания занимается комплектацией интерьерных проектов. И сегодня я хочу рассказать о ламинате. А, для начала расскажу, из чего этот материал состоит. А, у ламината есть первый слой, это слой как раз ламинированной пленки, то есть это пленка ПВХ, а, от, от свойств которой зависит как раз класс износостойкости ламината 33, 32 и так далее. Далее под этой пленкой у нас идет бумага, на которую нанесена фотопечать, и она может быть абсолютно разной. Также отмечу, что ламинат может быть с фаской или без фаски. Далее, следующий слой – это э, слой из МДФ. Это плотно очень спрессованная бумага, это фактически дерево. Э, и на этом слое как раз у нас находится замковое соединение, с помощью которого ламинат укладывается. Последний слой – это армирующий слой, он защищает просто от э, воздействий со стороны перекрытия. Ламинат по стоимости колеблется в пределах от 1000 до примерно 3000 рублей, в зависимости от производителя, артикула, ну, в принципе, других характеристик. Значит, Ламинат укладывается плавающим методом. Э, стоимость укладки ламината составляет примерно от 200 до 400 рублей за квадратный метр в зависимости от бригады и так далее. То есть она колеблется. Э, и, э, значит, укладывается он следующим образом. У нас есть бетонное основание выровненное, затем на него укладывается подложка, и затем укладывается уже ламинат с помощью замкового соединения. Он не крепится никак к основанию, то есть он лежит под собственным весом. Стоимость подложки э, из полипропилена составляет 50 рублей за квадратный метр, э, из пробкового дерева, получается, она составляет порядка 170, ну, 200 рублей за квадратный метр. А, ну, теперь, в принципе, я рассказал основные свойства ламината, поэтому думаю, что вы сможете сделать правильный выбор и примерно посчитать стоимость. Всего доброго, подписывайтесь на новые видео. До свидания.